Okay. IPOB, one family. Uh-huh. Ọmụ fearless IPOB evangelist Maazị Madapchi Nwachukwu. I am from Ndị Agbọ. Ndị Agbọ is na Aninri. Aninri is a local government in Oji River Province, Biafra land. Anaghị enweta ihu mmadụ ka ịhapụ ile expect ihu gị. ụkwụ ka anyị na-enweta. Our people are watching us all over the world. And this very gospel must be preached the gospel for Biafra restoration, the gospel of honor, the gospel of upliftment, the gospel of total freedom of the people of Biafra. Mm, okay, Madam. Thank you. We move. This very gospel I need to ozi ya because because na privileged We have seen, uh, we have heard about other prophets. I am prọfes ndị ọzọ o ndị hụrụ ha onwe ndị hụrụ Elija onwe ndị hụrụ Jeremaya onwe ndị hụchara izikela. tọn nke anyị anyị hụrụ Nnamdi Kanu ọwụdị hụrụ ya anyị na ya soro kọ ọrụ ọkwa privileji ọkwa ihu ọma bikọs onwekwe ndị ga-anụ ya n'akụkọ jenereshọn ndị na-abịa ga-anụ ya n'akụkọ by then ha ga-agụtakwa anyị n'akụkọ ha ga-agụta anyị na histrị so this very ọgụ anyị na-alụ wo a genuine war o zikwara n'ezi that's why our leader ji say whatever fulani hates that thing is good whatever they loves leave that thing it is bad now the very level anyị nọ na hashtag anyị adịlatịrị ọnụ mana atagara anyị terrorist dawe that is to show you that na Nigeria na-agba over speed Initially, when we started our protest 2015, civil protest, armless protest, instead of Nigeria to confront us with the um, civil, civil, what is it? Civil, um, civil defense. Because that is the position of civil defense. By name protest they are the only people that should be sent and ha there without without gun but Nigeria to send the army you know they started confronting us with army but army would have been the last option after Metra ihe they emechaa all this eh, follow foloye peace um, uh, uh-huh. ifolocha any peace uh, process peaceful process my be ekweghị eh, they can add it force But they started with force, thinking Noga stop. Why? Hamagi Noga walk. Due to again, we don't have anything. The only thing we will we president. Don't know the IPOB. So you think the last year we Nigerian. We don't have position. Right? And the only place I will position position oh, by occupy our land, which Ayemega exists at least yes, at least three years as a so it cannot be cleaned out from this world. They try to hide it, but they can again. Now let us go to the issue of our leader. Our leader was kidnapped in Kenya. Our leader is that now a kidnapper in Kenya. Did you understand? Our leader, you call near by age of four. kwe mana awa lida kwuru ebe e kidnapụrụ ya it wasn't awoo gazin ọ ashịrị ya nwa ji aka ya kwuo ya kwuo ihe ọ gabigara kwuo otu echi tọchọọ ya gwa ndị mere involve na kidnapping ya gwakwa ya ya hụ oduo ya na ga eliki ya did you understand ehe duto gịnị ihe anyị nọ battle the same thing hapụrụ mgbe e mere ataki ụlọ ya na afara ukwu 2017. 17 emere to secure his life down to Israel. Aha edere from anyịnwa ọkwa eziokwu. Then enweghị ndị secret a gwara anyị until director arịapịa ya in Israel. kwuo ebe o kpere ekpere from ekpere ya bịa kwuo okwu na redio Biafra and when he was addressing the world he told us that na nke ahụ deli o nyere na nke ọ ga-enye na other ones wụ for his own other information ọ ga-ejidere onwe ya which is to say onwe nke ọ ga-ejide and our people na dey eme expect ka enwere anything nu mmerenụ ka the leadership gbata ma chefuo na onwe nke aga nke director god ma chefuo nke director ka di active kwe mana ọ dị active mana anything na o kwesịrị ime the leadership ga ezighi ozi na detention ebe ahụ ọ nọ na-emekwe their own then na-eche ka ọ reply ya ịghọtara ihe nọ there the office anwụghị that is the problem of Nigeria position as the supreme leader of indigenous people of Biafra ka the active Onwere ozi ekwesị relate ya e relate ya ọ replyịrị ọsịsọ reply next week ọ reply next two weeks ị ga na-eche ka o reply ya maka office ya ebe Nigeria si daa ya because the target ụka egbuo ya but IPOB through our legal team anyị secure two times a week a very dangerous achievement to Nigeria anyị mere ya achieve is all the dangerous to Nigeria due to gịnị ịta ya ahụ taa na echi will come nwanne echi the worst thing na o nwere ihe na-eme onwe onye na-agwa akwa ya ọtara onwe onye na-agwa ịdị incommunicado ibecha ihicha anya mmiri bete nwa onye ị na-akọtara ya mara na problem dị bikọs onye ahụ pụọ ya agwa ndị mmadụ ihe ị na-akọmplen kweghọtara the issue now after insecure chara this very two times visit because the kidnapping of our leader wo the intention of federal government wo ejide ya ka anyị skata since ejide ya director kedu ihe a na-eme IPOB ọkwa attack on IPOB leadership ọkwa ma na attack ah, do you think na a ga-emenwu direct atak direct onye na-eme direct atak ọ ga-enwe followers now if you want to drive follower eh, ndị na-eso Nnamdi Kanu if you want them to follow you you condemn IPOB leadership hmm? ime ha atak they will follow you ịghọtara the key because onye ahụ na-eme IPOB leadership atak ga-agwa gị na ọla ọlọvụrụ Nnamdi Kanu and ọ ga eje eso ya because onye si ha gị na ọla lọvụrụ kanụ na gị soro ya onye si ha gị awanta Nnamdi Kanu to tobi at itiwe iso ya ịjụkwaghị onwe gị si minsi onye a ji achọ for free Nnamdi Kanu Nnamdi Kanu ọ dị aware ka ọ na ịmaghị na Nnamdi Kanu ga-adịrịrị aware enyi freedom ị chọrọ inye ya ka ọ na ịmaghị iche na ọ gara criminal na ọ gara ịza case robbery ịbịakwa kpọpe sel na-asị ya ya pụta lawa ị ga-agwa ụdị freedom ọ chọrọ ọ na ị na-enye ya Did you understand the level ọ nọ? Now, director abụghị somebody ị ga na-fight otu o si apụta ị ga-eme ka ọ mata a lie. That is why IPOB leadership communicates him because the enemy ji ya na-emit ya. Emit ya ha na-adrag our freedom, ha na-adrag their our freedom. Ị chọrọ ịla, ị ga-esi otu ala, eme nke ị ga-ala, accept. Our freedom. kata a na-eme ya asị nọ fridom ya mana ihe ahụ awụ fridom nke ya nwa n'ọwụ awa fridom and nke ọ bụla o mere accept ndị wrong nwanyị nwa ka o ji hụla the issue that is to say a na is discussing our freedom with the enemy ha na-evisit ya ikwela ma okwe gị agwa dss don't give him food ọkwa ịmana ọ na result now somebody abịazie bịa gbuwe ndị igbo gbuwe ndị igbo gwazie enyi na ọfọ dị Nnamdi without communicating Nnamdi Kanu without inwe connection to Nnamdi Kanu Nnamdi Kanu na-eti mkpu si eh, stop this, the killing our people na ihe o ji na ọhịa for our people to be safe onụwa na-akụ aka hey Simon Ekpa Simon Ekpa today ọ kọmichago ebogi terrorist that anyị na-agwa ya unu mgbe anyị na-efe isi kpaka akpaka he is committing against you he is not using his name he is using the name of Nnamdi Kanu na IPOB because IPOB na champion freedom anything actually, they cannot call his name government sent him but ọfụrụ say you na love for ya you love him you don't communicate him you are fighting on his behalf you don't reach him but mgbe o meghị anyị na-agwa ya unu ị na-emfe isi kpaka kpaka you maanyị tikwe biafra echi soro ya but Nnamdi Kanu gwa gị na IPOB wu divine onwe mgbe ọ na-edu ihe ọzọ onye na-awa IPOB asị gị awa leader is a leader of IPOB not leader of Biafra people He's leading IPOB to restore Biafra. Uh, uh, we move. He's leading IPOB, your IPOB leader. Ị gaa na um, court, ya na charge IPOB leader. Hmm? Ị bịa na Biafra agitation, enwe sub enwe bim, enwe bzdm, right? na ị chọrọ ime freedom fighting ịza aha nke gị you don't attach Nnamdi Kanu ịma na ndị ọ na-eli di nwere modus ndị otu ha si eme ebe a na-ere kemist ị ga-abịa akpọsị ya ose na kanta ebe ahụ ị ga-akpọsị ya onions ị ọtara onye asịgodu na onions a na-egore 1000 a ga-ereta 11000 gainu 10000 gwa ya na ị na-ere onions ya na-ere ebe a wụọ ọgwụ ọ chọrọ ire onions ọ ga-achọrọ shọpụ onions Etilobi nwere tension na do freedom they killed us in National High School abanye nwe ndịda anyị agaghị ọgụ they killed us in Npor National High School about February 9 2016 massacre we didn't go to war reaching to Npor 29 stroke 30 May 2016 they massacred us daybreak from night to the morning we didn't go to war and Obiano bụ ụzọ gbuo anyị na um, 30th of August 2015 two died 29 injured in Onitsha. We didn't go to war. Okay? Now we continued, reaching to September 14, 2017. They invaded the house of Nnamdi Kanu. 28 men died immediately. Then Adako died, the cousin, and Jack died. Then Haputaze from Ishala, from Umuahia down to Ishalangwa, Echerani, Bushiani. Isn't it? Did we declare war? No. Okay. And whereby declare war on war? why because ihe anyị chuzuru anyị nwere right for self defense right but anyị anaghị declare war ọha nwa na-edeclare war anyị nwere right for self defense and anyị mega apply self defense anyị launch ESM at the due time after campaigning to the world ihe Fulani na-eme the world adịzi aware before we launch ya ESM. Because all the reason the launched against Fulani terrorists, or oh, not against Nigerian army, not against Nigerian police, not against politicians, not against Biafrans, only Fulani terrorists, marauders. Which is to say, Nigerian government saying how foreigners. Then, if their government cannot stop it, we can arrange ourselves and fight and defend ourselves. Abraham saying that the option is to give our land out to foreigners, which is a sign we right to defend ourselves. Oya ESN. We did not declare war. ESN is not Biafra army. He has security outfit. Just simply anti-terrorism group. Anti-terrorism security. They are anti-terrorism in our land. If you are a Biafran, you turn to terrorists, they will come for you. Because you are now doing the work or as in a Fulani name. If you don't know where about, but when down, ESN will come. Because you are a terrorist. did you understand somebody afia n'akwa nwanne gị n'akwa onye biafra agbalị na onye a terrorist we don pamper criminal in igbo land in biafra land onwe village a na pamper criminal from origin we don honor criminals we don otu ụsọ gị shi pet ya criminal is a criminal a na-ahụ ya n'ala igbo na ihe m ji na-agwa ụlọ ihe ahụ ka ụnụ ghọta ebe anyị si na-alụ ọgụ na-aga because anyị na-alụ dịrị anya anyị anyị bidoro ya mgbe naijiria nọ na-ere ọyịla anyị na-eme ya so anyị ma ihe anyị na-eme iweta another agenda to ihe anyị na-eme anyị agwaghị na ọ onye afọ ọsịrị ihe ọ na-eme ka ị ga-eweta ihe ọ bụla ị wetara ya nabata ọwụ onye planụrụ mmoto esi arụ ihe na moto ọkọ olu zuo na nke a ka a ga-ataịtị bifọ nka gị bịasị ya mba na nke a ka mma ka ataịtị ya fest ya agwaghị na ihe anyị ọ na-arụ na ọ ma anya lee nke a ga-ataịtị fest did you understand because anyị ma ya ma director say I studied Biafra 20 years. Not the struggle only, but people would maintain. At least in us, the African story go do. Out of the 20 years, Biafrans go do. Biafran life, life of Biafrans, kwesịrị go do 15 years ka study there. Five years was the funding cause. In hụrụ Biafrans, we are very very dangerous. Level nke anyị nọ na, ọkwa ịma na ndị mmadụ ga-adapụ, ịma na April ata gara anyị. Ehe, here at the next hottest level. anyị chọrọ ndị mmadụ ga-adapụ ndị ọma jijiji ha adapụ kwe fọrọ adapụla ha sorola on dapụ ọkwa ha dapụla today ka ebe ha kwụsị ka ebe ha kwụ eh biafra will come biafra will come biafra will come twenty days ịgbagbu onye igbo nnamdị kanu i suspend monday sit at home shift it to the day of my court ọ dị understandable that anybody in the world o jụrụ gị why are you sitting at home asị gị we are in solidarity with our leader because he goes to court what do you do on monday onwere biafra agenda iji onwere anything onwere annual event ha si ọnwụ na anyị na-eme anyị ma mee voluntarily somebody hijack ya na-egbuzi anyị iburu moto pụta agbagbuo onye igbo Nnamdị Kanụ IPOB ji maka anyị agaghị ọgụ ka onye a dị ndụ because anyị gaa ọgụ they will invade Ariaria they will invade cemetery they will invade street and kill our people they will dodge IPOB anyị sevucha ha iche ogbugbu niile egburu anyị ga dị agbagbuwezie ha after why did we endure If anyị chọrọ ka egbuo ndị anyị ka ihe anyị ji dizie eme ụlọ directa ka ata ka anyị edie ya why did we endure it ọkwa for our people to be safe somebody abịazie were aha Nnamdi Kanu gbuo anyị 18 months ka a na-egbu anyị any Monday ị naanị ya na news IPOB ESN destroy was enforcing sit at home they burn somebody's vehicle ga-agba na Vanguard imebe ọ na-aga UN Ghana say, ah, we did not do it. Ah, I report began at UN. IPOB and press release can't tire. Now I suspend the government start home. Why is it that you now no governor even have a meeting? Because they send the person name here. If IPOB gives it at home, get one press release, commissioner of police. Everybody should go. We'll provide adequate security. But somebody, Burumadu, for complete 18 months, governor, meeting, Enugu. because they were involved in kidnapping of Nnamdi Kanu. Then ha actually complained, federal government asan ha na ọjị because federal government sent him. Ha kwuo okwu ewepụta the agreement ha mere eji kidnap Okanu. So they were quiet and egbu ndị anyị. They were quiet, they don't have option because their signature of the governors no na kidnapping of our leader. Then ha achọ ikwu okwu maka Simon, gọọmenti asị ha na you are in trouble, allow this man to do this thing. Now, after ihe niile, kedu ihe nye anyị terrorism? ihe Simon kọmitiri since ị nọ kọdinetọ ọ kpọla gị sị ka aga gbuo mmadụ kedu ndị gburu ya ọkwa ha nwa anyị nwa na-edifendzi ya na but mgbe a na-agwa gị na ọjị na ọjị na ọjị na-akụ aka ee dos dos director amaghị ihe itinye mkpu elu tie ala ya ezie ha ozi the leadership o dewere maka ọha egburu abiola all politics ihe egburu sara ewuwa ọ na onweghị structure onweghị structure one man na a na-adọ freedom the world will not take you serious. And the name had adult freedom, they polluted. The name autopilot means nobody will control, nobody will lead, nobody will command, nobody will advise, nobody will direct, nobody will organize. Autopilot means do as you like. Can you get your freedom if you do as you like? Without command. Even with a command. Maybe na ọrụ ugbo ma ọfịs. Gwa m onye ga-asị do as you like. you should not listen to anybody if the world won't approach you who would they go to ị ga-enweru ndị the world ga-ajụ isn't it ka the world onye chi itinye ọnụ n'okwu gị ya chọta ụlọ ụlọ ta ụlọ ime ahịa na-enwe union ọsọ gị bịa ị ga-agafecha big man chọwa chairman ọya ụdị structure ji ime ahịa na village nwere leader ọya structure ji village anything that ime a ga-enwe enwe structure ọ bụrụ mgbe ọ bụla anyị nwere problem obodo akpọ mitin onwe anyị na-akpọ that is to say the obodo adịghị organized. but we are trying to let our people know the danger na gọọmenti enweghị plan than to destroy IPOB ma ejide director director pụtazie ka ọ dị empty ka ọ hapụ inwezi ndị ọ na-edu by then power ya gaa ha na-asị mba anyị director ịkpọpụta ịgbagbu onye Igbo so ya nwa ka onye Igbo dị mma nwa na ọnọdụ ya ka onye Igbo dị safe ọnọdụ eme enye ọda ka e agawa kesi ndị ka eji eji na-enye instrọkshọn chọwa onye a release make sure na ọ pụtara chọwa onye a make ya nọkwa na nga na-asị gị go after the go make sure na Mr. Jezie lara make sure na ịtara gold chọwa onye ọbụla maka na ọ ya ha apụta ya akpọrọku anyị apụta gị dozie na-egbukwa ndị ka ọnwụ ọnwụ na trọbụl dị ndị ga-emetụ noise gị bidagbuo ha ewu nwaanyị si rice ga-agbatuo rice ya n'ala Igbo a director na-eti mkpu na-eti mkpu ndị mmadụ na-akụ aka ugbu a ka ebe ọ nọ kedu ebe ọ endịrị kedu ebe ọ emerigokwa because the mmeri anyị mere na e discharge Kanu discharge na kwited. enweghị gọọmenti na-abịa ọgbasa the court ruling have ọhịa anyị gwara ndị mmadụ ha si from sitato makpo na elekshon. mee elekshọn na elekshọn ụna alaikikwa nka nna di ya sị ha chọrọ ka emee elekshọn na biafra ala m si lekwe gị leme brenụ gị taiz ị na-asụrụ naijiria ụzọ so ị chọrọ ịsụrụ ha ụzọ ka abịa gbuo anyị ya ị na eti na elekshọn ndị na-adọ referendọm kwa we told people ị na-eti mkpu ịma remove Thank you. Share it very wide. Our people, they are watching all over the world. We'll continue. One. on Mm. Mama has seen a lot. Thank you. Hello? Huh? ngwanụ chinye ya mgbe e mechara fon na ihe a thank you chinye ya so we move that is the issue this very um, self-determination anyị na-adọ anyị anaghị na election mgbe director kpọrọ na election ihe ọ kpọrọ election boycott election boycott dị iche ihe a na-akpọ ya mgba call of the boycott call of the boycott no election is against international law but election boycott otu obodo na-akpọ meeting ga-esi na na-aga is your own you can campaign to your family si ha nọ na aga but gị nwee tọn tota nkara ya kụwa ya si onye agakwala mitin obodo a you are a thief ịmana ị ga-eme ya eme impersonation ọ impersonation ị na-akụzi ekwe and ọnwụ na ị na-akụ ekwe isi na onye nwe anwa aga dị mitin gbuo ya ịma na ha job plot but ị na-akụ aka maka na akpọrọ Biafra hey director gaa na ebe eme election ka enweta your brain maka ọwụ that your emotion ka a na-achụ hey nna anyị nara ebe a eme elekshọn ọ ga-apụtazi onye kọtụ discharge dara acquitted ịmakwa na naijiria gbakpu bọọlụ na post ha ha nyere ongol na-eti mkpu na-achọ imebi ya na-agada gị ka mebie ihe meziri emezi ahụhụ ịtara ijiri gị jiri gị na-emebi ihe gị jiri gị na-emebi ihe gị jiri gị na-emebi ihe gị na-eti mkpu ị na-apụ ọrụ na-aga na somebody abịa were gị nwa nwa ụlọ mmadụ abịa were shọvel ma diga na-egwukacha ụlọ ụkwụ ya keju enyi gị nke ị na-eme onye nọdụ agwa na-agawakwa n'ahịa mmadụ bịara na-ehiti IPOB na foundation ajọ enyi hapụ ihe a ha si anyị fat fulani fulani is enemy this time when arọ na-agba gị ngacha ahịa lọta mebiri na ebe dairektọ lọta ya ọrịọwa ụlọ nhapụ ya ka ọ kwata ụlọ dairektọ ọ rụrụ ụlọ anyị tara ahụrụ anyị na-ebu ozu ndị agha gbagburu agbagbu na-arụ ụlọ IPOB ịkwatuo ya dairektọ lọta devu mahịa nabatazie ya napụ ya ka ehi hapụ na ya na izi your broda your broda na-egwu kacha foundation ụlọ gị so mapụ ya gawa ahịa mfọm na alọta ụlọ ada gasị na ịma ihe na ịdị wise is your broda so if I na-awụ my broda Zik awụkwa your broda Dave Maya awụ your brother Uzodimma awụ your broda Rochas awụ your brother Adenobia IPOB by birth but they are not IPOB led by Nnamdi Kanu And when IPOB led by Nnamdi Kanu under when IPOB by Bet, even here the issue. There's somebody that working, hey, your IPOB by Bet, everybody born in the eastern region, you have the right to give sit at home. Sit at home before I'm mom magi or no, God John magi mon na village. Uh. Na village you John Pagi men sit at home. John Nigeria ma ha sit at home. Ngwa ga na history you come mo sit at home. Waziriko mo sit at home. IPOB mo sit at home. You nweghị right to use here is our proper? is our, our weapon. We prepared it, we suffered for it, we campaigned for it, we wrote letters, we submitted letters to religious leaders, school management, traditional rulers, town union president, market leaders. And submit a letter. We campaigned market to market 2017. Director Brian Omar has said, I told them complain. I need the result. Get me result. mekienụ shon ụnụ gbasara ozi ka ahịa niile na Biafra land gbachie 30 May 2017 gbagha ọ nọ na ụmụahịa gwa anyị he did not say go and kill our people he said evangelize because anyị ga carry our people along ịma ndị mmadụ okwete na a ga-anọnwụ sitatụ mgbe o bidoro asị ndị Igbo ga-azụ ahịa ndị Igbo ga-azụ ahịa detụ Chineke nyere anyị aka ya na wọkụ somebody adezie hijack ahịa ya Is it your property? One idiot, and, uh, uh, is it only you that have right for sit at home? Are we your property, my age here, me? We don't give two days sit at home. We never give it. It is stressful. We don't give sit at home on Sunday. 30th May 2021 on Sunday. Direct shift to Monday, 31st. Also, can the mother got there ha? That only an three sit at home Sunday, or three Friday, or three Tuesday, or three every day, or three five days. Now, Libo, otu ha sit at home amị abịa cheki ọ ga-enweri kọmuniti anyị ga-eme invade Anyị ga-emeri kọmuniti si anyị na-agwa unu na ndị iro na gọọmenti na-eyuzu nwanne gị alụsawa ọgụ isi mba dos is not doing anything ka ha gbaa ịgbakwa ya dos gbaa egbe ị ga-agazikwa arịa arịa itinye na ndị ka na-egbu anyị na ndị ka na-egbu anyị ị ụtọ na-egesi na ndị ka anụ ọkwa ahụ ị chọrọ ị hapụ ya sị ọ na-anwụ ya nwụọ nọ ya mere na-agazi ahịa gị nwa ga-ekwugharị life anịnwa na-ekwugharị once but director stọdịrị ya si ọgụ a ka anyị lụrụ lụgide lụgide lụgide lụgbuo lee ihe anyị na-eme iseparate ha ka ha pụọ ka mara na IPOB na-enye press release every time every time ị na-ama ihe anyị ji enye ya anyị na-enye ya UN na faịlụ ya anyị na-enye ya witness anyị na-enye ya witness then mgbe IPOB biso gosi the world na ọwa anyị na-eme ya maka anyị complain kata ha ajụ asị na ọwa anyị nwa ebe ọwa anyị nwa dị charge of the land nwaanyị na ya ga-eweta ndị na-eme ya ọkwa ya ọtara imagine somebody bịa igbupụ mmadụ olu ya vidio gwa gị na ya wa IPOB na ya ESN ị hụrụ gị onye ochi ji adreesị nji ID card ọchị fọ mmadụ olu ga-ehu the vidio gasị na ya nwụọ ọchọ ka Biafra bịa hey our men so ndị ahụ nwụrụ ya men na-alụ ọgụ ga-ekweta ka ebido ọgụ so ndị ahụ na-awụrụ ndị chọrọ iji alụ agha na-aga ekweta ndị ochi ndị kidnappers ka iji alụ ọgụ Nigerian army bịahịa ha gbalịchi ebe a niile nwa na ihe ahụ na-eme otechi alụ ọgụ ịbịa ebe a gbalị egbe elu gị gba ọsọ amị abata striti agba ụlọ niile ọkụ gị nwa agbara dị egbe ị gaa amị ị na ewe ikotere vileji okwu ha niile agba ọsọ agwa gị na ọwa otechi alụ ọgụ na saịdị nke ahụ anyị separetiri ha doo ọ na-aza kesi ya ka ihe dịrị ya then anyị nwa na-aza kesi o metere anyị ọkwa wa ka anyị na-edifend ha emetela anyị m anyị na-aza ya anyị nwa na-asaịtị ya ọ bụrụ ga a ga-ewidro ekwe the world a anabata ọ naijiria gara nye ego bet ha calculatri 69 mondays simon ugburu mmadụ nweta 69 pages were submit eto global terrorism index ọ naijiria merie right ha na-agwa ya ya gbuwe ya gbuwe ị na-agwa ya kwụsị ihe a ya na-egbu ọ ma na-egbu onweghị ga-eme ya arrest easily mgbe ahụ Nigeria na asfọt ya no governor will say anything nobody call his name any newspaper anyị gara nụ IPOB ESN IPOB ESN camp invaded by Nigerian gas hail our boys oh, ọkwa achị ebe ndị a niile a na-eme invade anyị enwekwa ESN camp ọsịghite ụkwa n'Imo na ọlụ ebe ahụ ebe ahụ ọsịghite ụkwa ahụ ha na-atụ risis oh, Simon Ekpa boys ESN anọghị dị ya sọsọ ebe ahụ ka ha were criminal park ya na ha si eme ya ha bịa kpọọ na ndị ka ha ghọgburu maka ego ka ha ji otu a level m nọ na level m ogodo ndị 5 million 4 million ọ level m maka ana m deny ka ọnwụ na ime na anyị wụ ndị sabụ even m ga-apụ outside Nigeria ịghọtara ka ịhụ ụdị ego federal gọọmenti i butere ịma mmadụ ole ha gbapụrụ outside midia midia anyị midia anyị ụfọdụ ị na-anụ anwe midia onwe midia ndị abịa na ị na-anụzi ihe a na-ede ihe ndị a ndị ndị na-eme nwanne dareta ee nemi anya apa amụọ ha sị ya ekwula okwu ha na ọjị midia BTV Abia steeti lee ha BTV ndị a na-ahandụlụ achọ m ịkpọ aha BTV head Abia Central Media head kedụ ebe ha nọ ndị a paakịrị ha one side ndị a na-akọntrolu They don't fight. In ma of us I bench mụ am nọ media all this work mgbe m hụrụ na ndị ga-alụ ya anọghị m abanye am a broadcaster. Ịghọtara ka anyị nụọ dị ọgụ because we are defend ebe ọha adapụ ị ga-ahapụ ha fight one on because ọ ọgụ na-aga chọọchị wee kpekata gị pụọ ị ga-eburu chọọchị gaa lawanụ ndị ọzọ na abịa ị ga chuzuru ọzọ dị gị mma anyị ga-eji maka na ịbịa ha anyị ga-emekwa anyị na-eme so many people were bought over onwe ndị akwụrụ ụgwọ ụlọ onwe ndị akpọpụrụ outside country ihu ụdị ego na-efloat and agwago m ndị mmadụ before na time na-eru mgbe ị ga-ama na iwe ego n'onwe mgbe time na-abịa enye gị bri kwuola m ya afọ abaa na iwe ego bata o mechara mee ahụ na iwe ego right so ọgụ nke ahụ anyị defeatiri ya separate ya nke a Naijiria mere now frustration because this prescription actually proscribed in IPOB, actually tag IPOB before election. Now, this one ha gara na force now ịma na ụwa na-anabata wụ because na pressure na-abịa to free Nnamdi Kanu be free election agaala maybe go no election only one day ka anyị kwuru okwu na Radio Biafra si onye ọbụla ga-atụ votu ịghọtara mgbe a tụchara votu ka ihe meziri hey na IPOB dịkwa right ọnwụ na ya asị gaa atụ vootu Peter Obi agaghị aga kọt because the news why IPOB yes sit at home they made Peter Obi not to win Peter Obi have 99% to be a president if not IPOB sit at home gị nwe gaa apụtazi gị ekwetazikwa n'iwu onye IPOB because news ị ga na-anụ eh since a na-ekwu okwu INEC ihe ị ga na-anụ IPOB ga anụzi INEC INEC adị free but IPOB kpara ha kpaa aha anya dị free ghọọ innocent because ha plan origin ha ọfụma ihe a chọrọ iji regi awa IPOB oya Simon ha dịrị na election na election anyị kwupụtara worship anyị we now have our war fighter no fly zone akụkọ na egwu nke gwaziri ka e gwachara anyị na ya na Bush hụchara na n'ụtụtụ echi na Clinton na ọya na ya ga-anọ awozibasbia m na kwe Biafra nda masob mgbe m wepụrụ aprentice I Biafra n'ime ahịa 2001 2002 2003 ekweghị o tere m pirichi biafra ọwụ na redio biafra naanị ka m gere epirichiwego biafra far back anyị soro waziri ike egwe na ya na bush hụchara ugbu a na ya na George bush n'ozi w bush ahụcha na a ga-ahụzi hilary Clinton ahụcha Hillary next 30th May Clinton announce ya <laughs> okwucha ya ọ gwa gị ga-agba ID kaadị 1000 ọkwa ya e gwara gị na ana na nso Biafra otu a Simon nye ha 150 days na-agwakwa gị our leader will be free kedu si ma mgbe Biafra ga-abịa ka na-afa adịkwa ka Nnamdị Ha pụta hapụzie na ọ pụta n'ọyị were pawa Biafra gọọmenti gaa free him ọkwa ya ọtara ebe ịma date kekwara ihe ọzọ ị na-egburu mmadụ fọ egugidela date 150 days ya end ya na 5th of March hey biafra is coming one count down 91 days remaining 71 days remaining 30 days remaining 21 days re from there weta zero day remaining today no more a na-enye date na biafra onye igbo amazikwa maka ịchọrọ biafra mazikwa mgbe a chọrọ iri gị ịmazikwa mgbe a chọrọ iri gị asị gị gbuo nwanne gị na nwanne gị wụ problem na nwanne gị pụta ezi gị gbagbuo gị gbagbuo onye igbo na onye igbo na-ata ahụhụ na survive gị gbagbuo onye igbo ajụọ ya why did he come out na agba ihe awala nna ya ọnwụ na ozi ọma ga-aba ya ntị ị na ọjị next one zie ya ọfụma you don't force him onye declare armed struggle a na-aga for civility ha nwa declare armed struggle declare gọọmenti na exile why na anyị nwa self determination then self determination nwere right inye sit at home to civil civilians onye ji egbe aga command civilians onwe anything o nwere to self determination to sit at home maka ha ji egbe ọ bụrụ na IPOB ji egbe anyị aga na ya akpọsi tato ọ bụrụ na gọvanọ mejọ anyị anyị ewere egbe gakwu ya the sound of your gun with the sound of your voice that anyị nọ self determination ị ga na-amị press release anyị afọ kwuru redio biafra kwuru anyị mere twit ọ bụrụ na anyị ji egbe we don't have time for these things ọnwụ na ụzọ dị ma anyị achọghị ya ọnwụ na owokezi anyị achọghị ya ọnwụ na director nọ DSS anya plan ị na-awọchị war film plan ọ ga rescue your ị nọ na war kpọtụ nke anyị na self determination and i follow due process mechaa merigharịa ha ọzọ merikwa ha this time three times ọ dị izi somebody ka na-ajụ gị ịgbaghị mbọ ole si igbuchara ndị Igbo ihe ejizi Naijiria wụ disobedient to court order which is imerigo because egbe ha kwesịrị ịgba ebe a ma bọmbụ ha kwesịrị ịtụ ha atụzighị ya ha na-atụzi ya director it punishment because anyị creating ha chance ịbịa tụọ bọmbụ so all their anger now on director because anyị ekweghị nweta ọkwa na ihe niile ha tiri IPOB kwụ ebe ha kwụ ha ya sị gaa dapụ adịghị ịma na onye dapụrụ awụghụ ịdapụ ọwụ ya nwa na-ewu ele ha na-akpọ dị ya ele dị ha na-akpọ ya wụ asọwa IPOB gịnị enwe ndị ka a na-akpọ onye dapụrụ onye dapụrụ mba ịdapụ na ịgachala strọgụlụ ịma ịdazi ịkwụchịla ịgachala akwụchị nọ n'akụkụ bata ebe onye nsogbu gị nwere bịakwa bịa lụsawakwa ndị nke ka na-eme uvu ọgụ bikọs iwu awụ na ị ga-esi eru ịghọtago ehe ihe ị ga-emenwu ebe ị lụrụ ike agụ gị gị mekeshọn imebi nke ị lụrụ alụ dị rekọd adị hapụ ndị nke aka ghọtara ya ha emuvue inwe tọnụ bịa kọndemụ aha nwaanyị na nghọta nke gị agụla ndị aka nwee ihe ha na-aghọta dat is to say iwe evu because steji ọ bụla nwee ndị na-adapụ ụfọdụ asị gị nna make peace na with everybody masị ya ikpele ekpere ka chineke kpọghachi Lusifa with angel ya mbụ ikpele ekpere ka ọ na peace ọ dị mma dị n'eluigwe chineke ejila aka ya mee pis chụpụ onye na-eme trọbụl chụpụ ya n'eluigwe jenezesia obi anyị kpọbatakwa satan na onye nwa before peace adị ngwa chineke return lusifa wit angel ya first ka anyị mara na onye kacha eme pis even Lusanyo Ogunimai people we fight you. One idiot, no, they are fighting their brothers. So Chile Ndenje was fighting their brothers in Eligwe. They were fighting the bad ones. Kahapwo, you know, some fighting your brother. Did you understand? Your brother actually may be future. My mother actually may be future of the generation. My mother, future of generation. So ihe m ji sị ka m doo n'anya saịdị a ka ọ na-aghọta ebe because na-alụ because ọgụ ahụ serious war ọ ihe ahụ anyị na federal government in alụ bete onye bịa ọsị gị gan mfa fulani nwanyị na fulani ji nwanne gị na-agba ụlọ gị ọkụ ịhụ fulani onye bụ fuel bịa na ọkụ nwanne gị kesi m hapụ onye nke m godoro bụ fuel wite ọkụ gaa chụọ fulani ndị nyere ya nwa ọ wee kwụsị onye a fulani bịazie n'aka ya bịkọsị onye a ka ọ na-eyuz stop this man isi m hapụ ya gawa fulani fọm na alọta ọgbala ụlọ ọkụ did you understand now ebe anyị nọ na awụ na that key Britain ji merie anyị before anyị blọkụrụ ya ọ ya mere ha ji dị frustrated na bịa gazie tag anyị right dịtụ gịnị ọkwa ihe a kpọrọ Ojukwu rebel bet mgbe ha nọ n'ọgụ rebel and the terrorists were the same no language ka ha chenjiri but that time Ojukwu enwe ndị na-eprotestiri ya lead Biafrans in protest onye a dị 20 years gbara onwe ya ọkụ for Biafra o degara UN akwụkwọ ha ekwe aza ya adịghị ọzọ ha ekwe aza ya agazie n'ihu dide ha nọ mitin ya aga n'ihu dị gbanwe efuelu mụọ onwe ya ọkụ onye ọcha so ọnwụ na biafrans juru ụta ahụ ya nwa ga-edu ha na protest but ọnwụ no voice and ofil fili na ihe a ka ọ ga-eme the voice aga ịgbagodo onwe ya ọkụ chekigodo this is things anyị na ala now ebe anyị na-aga na this battle now na anyị agago ha sị na dairetọ ihe ji kidnap ọwụ na ọ gbara ọsọ n'okwu aza esi ọkwa ya anyị aga na ahịa 19th of January 2022 kọtụ asị na Nnamdi Kanu agbaghị ọsọ na o mere nọ jọmpụ gị bel kama na o mere escape military assassination attempt sị gị na ị ga-akwụ ya 1 billion compensation gwazie gị na ị ga-ayi apology ị ga-ede apology letter at least publish at least three newspapers then kedu ihe ọzọ asịzi oke na ị ga-eme iti ya ka gị na ya akpa maka ihe ọ na-adọ ya wụ that referendum na-ekwu that is to say ọnwụ na Kanu terrorist the court aga asị gọọmenti go meeting now anyị emuvukwa ha emeghị obe nke ahụ ka federal eh, state high court ụmụahịa anyị agawa Federal High Court Abuja anyị nọ there already Bintai ruled on the favor of Nnamdi Kanu over the violation of his fundamental human rights by DSS mgbasị ya chenji akwa nye ya glass ya nye ya ngwongwo o ji ekpe ekpere right ihe ndị a niile eru uluchara ya ha disobey ya ọkwa ọtọ ụdị ọgwa anyị nọ ịghọtara na wuo ịgbali egbe na junction na na ọhịa ga solve the problem ihe ahụ awụghị ọgụ ọgụ ihe ya mmadụ na agbali egbe ihe ahụ awụ dị ọgụ ihe awa ọdịna nke ahụ finishin ịlụcha nke a na-alụ onye amị nọhịa egbe ya lọtuo ala o nwere ị ga-aza n'elu bedi na ị ebiliwo ebiliwu o nwere infọmeshọn ọwụ naijiria gọọmenti likere ndị amị nọ level IPOB na-eruola ọ ga-enwe rait ịgbaga egbe gen ya na ụnụ akrọsgo na ihe o ji maka ya agbaga egbe na ịkrọsgo da level but the gọọmenti na haidere ha dị infọmeshọn ozi na na bia tebụl nigeria rivil ozi nọ na tebụl ha gbasara ipob ha karịaghị ime election people would have gone last because anyị across go boundaries ihe anyị na-ame gọọmenti versus gọọmenti anyị ga complain against them a report ha ha nye report against us a report anyị onye ọbụla zọwa onwe ya now director gazie meri again na uh, appeal court abuja because ọ ihe ọ gwara gị ọhịa ụkwara anyị na nkwa I will destroy you in your own court anyị na-ementain ya ya gwakwa gị na aga na-adọ Biafra ana alụ ọgụ anyị na-ementain okwu ya ndị mmadụ echi ebe ha chi bịa chọọ ka anyị kwụsị ahịa the same thing director o kwuru emekishon na a na-aga ya Federal High Court eh, Appeal Court asị the sergeant acquitted then condemn all the way Nigeria ji kpọta ya ebe a na ọ dị illegal bịazie si oke na onwe oga stand trial n'eni Nigerian court onwe vetri karịrị nka onwetụbụ onye kperia na nigeria before onwetụbụ onye ekperie onwetụbụ onye asị na oga standzi trial n'ụdị ọbụla gị so ọnwụ na ị e ọgwụ ọgụ nweta ụdị vetri a kedu ihe ọzọ ị na-aga ege mmadụ ntị si ya na ị ga-egbu nwanne gị before anyị agakwa federal high court again n'ụmụahịa ha sịkwa discharge Nnamdi Kanu sị gị return back to Kenya nke ahụ egosigo na a kidnapụrụ from Kenya and cheki ebi na-enwe ụdị victory a na Nigerian court ịmaghị na Chineke na-eme ị ga enweta ụdị victory a na court ha under Biafra ka ha na o kwesịrị inweta ụdị judgment a leta Chineke na nda dia judges then ka ezikwana ihe iji ga-efulo ihe ụlọ ọ sị gị mee detain ebe ị ma na victory ndị e nwetara ị ma otu o si mee kedu ihe ị na-emere onwe gị just obey instruction ụta ka ọ dị instruction ụmụ Israel Chineke nye ya ha Moses kwuo ya ya ọ dị ha surprise but ime obe ya ome happen ịkụọ mkpara na okwute mmiri agba agwọta gị ile anya na egwọ nke egburu ha gaa n'elu ochi nke gị ala that is it now ihe anyị na-eme ka ụnụ ghọta na awụ na ọnwụ na inwe Twitter na ị nwere smartphone i create Twitter ọ dị anyị mkpa anyị agbago ndị kebụl akwụkwọ ọha bụ ụzọ pọblishi ihe nwa onye yoruba dere na eji ofe akpụpụ ya anyị na-file suit against them 50 billion then ha gara aga delete ihe ahụ ha dere but anyị ji the link anyị ji original anyị copy go out they will answer their case ka anyị were ha anyị were ha show ya example ọ nweghị ọbụla Nigeria nyere gị gị ide against people gị ide against them maka na enwe newspaper right then anyị ga-edekwa akwụkwọ degakwara ndị na-ekwesịghị ide maka ebe etinyere aha anyị we are a people and anyị enwego grand na the world anyị na-protest all over the world peacefully onwebe anyị na-emebi and anyị conduct go protest ebe a so the highest thing ha ga-emewu na ha tagịrị gị terrorist which is ha gbara ọsịsọ because mgbe tagin ga-abịa mgbe anyị ga-eme ihe tagin ha ga amazi ihe a ga-akpọ anyị maka anyị ka nọ na-ele ha gị kpọchi ha gbachara patan ha niile ha yuzuo lami yuzuo polisi yuzuo everything tagizie gị terọrist onwere ọzọ onweziri ọzọ mgbe anyị meziri amarazi ihe ọzọ ha ga-akpọzi anyị so unu ga-ejisi ike IPOB ka akwụchim maka ọ dịka anụ, that IPOB strength ya and the, all the structure wu the key and e asịkwara na iwu na m ga-eso gị before isoro na IPOB ndapụ hapụkwa m ọkụ ya ọtara maka m nwere ike ịdọ gị pụọ ị maghị ebe m na ụlọ ọrụ ị maghị otu Chineke si programụ mgbe m ga-arụrụ dị ọgụ gị ga soro m dapụ kọntinuo na the war bikos na anyị emerigo ụdị ọgụ a dairektọ ọrụ yiwere ọ dị mma karịa gị nwee gbakpo ọhịa mgbe a ga-eru na nke ịgbakpọ ọhịa ị maa na ọgụ agụgo so unu jisi ike anyị emerigo ọ dị fri na kọt ọ dị fri onwe kọt ọ bụla ga-ekpe ikpe na Naịjirịa anyị tiri akwụkwọ na apil eh, na suprim kọt naijiria ekwebeghị ka enye date ka a gaa ya dịtụ gịnị ha na-achọ ka gị anyị terọrist ha chọrọ ka akwụsị election ka Simon Ekpa kwụsị election akwụsị election agwazie the world na anyị kwụsịrị election Nigerian youth asịzie na anyị nwa mere anapụtaghị ndị Naijiria n'aka Fulani na ha chọrọ iji Peter Obi napụta Naijiria na IPOB ajụ but after emechara election the ho world onye ọbụla sị na IPOB ma ihe na IPOB ma ihe anyị adị free ịghọtago and ebe a ka ndị iro anyị ọkụ ha nọ nyụọ jiri aha mmadụ emebi ihe jiri aha mmadụ erezi fọn jiri aha mmadụ egbu mmadụ jiri onye aha gị onye ọbụla ya agala zuo ike ọ gada ọkpọ bọs ha gada n'ọsọ ihite ụkwa ya ọkpọ ndị amị ndị amị abịa ee na atụrụ bọmbụ n'ọsọ ihite ụkwa evri tam ọsọ ihite ụkwa simon na ọbịa ọkpọcha bọs anyị anyị ga-eji aba mba mgbe n'ihu amị abịa gbuo ha akpọfụtachia ha gị na-ele iche na ọnwa ụmụ igbo ọkwa ụmụ igbo ka ọ na-egbu ihe a ọgada aha ya ọkpọ ndị amị ọgada aha ya ọkpọ ndị amị ọgada aha ya ọkpọ anyị jicha infọmeshọn anyị jicha voice anyị ji ihe niile anyị evri infọmeshọn akpọ ndị amị ndị amị abịa tụọ ha bịa gbagbuo ha asịghị na emere ved kampụ ya ha awụ kampụ anyị ihe abụọ ise anyị ga-alụrụ anya ọgụ mgbe n'ihu ka o gbuchiri for nothing obi ha na ha na-adọ biafra ha mmadụ na ọwa biafra na ọnwụgbu ka aghọgburu ha jisikwa na ike ekwekwala mmadụ duhie gị dairetọ si na ugbu a mgbe a ga-ahọsi ọka a ga-ahọchicha afụfụ from ọka so ụfọdụ adapụla ma ichichikwa ike ị ga-adapụkwa ndị ga-afọdụ ịtọpụta ndị ọ ga-edunwu ndị ga-eme obi ọwụ mmadụ niile Ime onye ọbụla lọvụrụ ya bifọ ehe ugbo onye ọbụla emewela uche ya so jishi chineke ga na-edu unu na-echekwa unu na-eprotekt unu and ihe m na ya n'isi unu wụ ihu ọma mọmi ị ga-adịnụ onye ọbụla ga-adị ndụ ka nka hie ndị zon a ụnụ ga-ahụ Biafra onye mekwele sabo onye ekwekwele ka eyi uzuo emoshon ya ọgụ na-agụ na-agụ gị ka ụlọ down plan ọgwụ plan ọgụ na plan na plan ị ga-arigret ya so ji chineke chineke ga-anọnyere unu n'aha Chukwuka Abịama ise ise thank you Ndị ndewo na ụmụ chineke i remain the fearless IPOB evangelist Maazị Madabchi Nwachukwu thank you Thank you. Yes, they will join Chinas and World this evening. Thank you. I am broadcasting from our homeland radio Biafra here in Biafra land as this very gospel continues in IPOB awareness campaign on Free Namdekano. As we proceed, the Chukwuabiama precise over every of our proceedings. Thank you from me from here. It is good evening. Thank you. There Ndewo. Uh-huh. Nwere nwere ajụjụ, yes. Okay, I'm sitting there. to do what I do. One ụzọ onye nwere ajụjụ wele aka elu onwe mechara akpọ m na ajụjụ ajụjụ yes question very important mm-hmm. one family IPOB first of all anụ m ekele gị maka ọbịbịa ebe na-agbakwa gị na mụnwa na onwe m ndo na-ekwu udo obi m ha ngiri n'elu na confusion m dị adị m na amala m ụfọdụ ihe m na-amaghị for a very long time okay more especially on the side of uh, eh, dos or simon eh. okay i was confused okay eh onye na-eme nke ọma na onye na-eme nke ọma thank you ugbu a o dogo m anya through you so n'ime ya mụnwa na-asị gị this uh, um, enlightenment program ọhịa oh, bịara ha you have enlightened us yes. aga m achọ ka from time to time ka biko na-echeta anyị na-ebisite anyị eme ka ụfọdụ ihe na-edo anyị anya karịa otu o dị anyị because of gịnị ụfọdụ ihe tiri anyị n'ọgba aghara anyị amaghị nke wu nke ọchịchịrị gbara yes anyị amaghị nke wu nke so nke ahụ wụrụ ya then another one m nwa na-achọ ịjụ e ogene ajụjụ e m na-achọ ịjụ etu isi kọwaa mụnwa dị happy right from time onwebe mgbe GOS kwetere na Simon Ekpawo IPOB member and ọwụtụbekwana mbụ anaghị deny onye so based on that happy na ọ ga at least ido ụwa anya na is not our own na ọ nọ outside guys ihe na-akọwa bụ na ọ ga gaji izi anyị nwe ikopụta isi anyị e, na terorist anụna na ọkwa mm, mm. mm. na-agọta ka dị confused ajụga m kedu ebe o maka n'ugbo kedu ebe ihe a si ọ naijiria ka ọ wụbetụ mwa ma na ọbụla ebe e nyere enye enwe ike kpa anyị ya enwe ike mee ka moral anyị dịkwa lo so mụnwa na-ajụkwanụ gị ihe m che na ọ ga-adị izi IPOB ikopụ isi ha mebi ha withdraw that eh, this terrorist akpọrọ anyị mụnwa nụrụ yesterday ọ ga-adị mfe ọ ga-adị mfe ọ gwụla ebe mụnwa dị ọ ya nwa mere o ji wụrụ strọgụl strọgụl wo ọ ya mere oh, sọmbọdị gwa gị na a ga-eme ya ụta eme ya ụta eme ya ụta Biafra bịa gwa ya na ọwa achị maka na onye iro gị na-echekwa nke ya ọkwa ya ọkara. ọ wụrụ ọ naanị gị na-alụ ya hensi gị na mmadụ nwụrụ ọgwụ ị na-aplan nke gị na-aplan nke ya ị na-anya moto ị na-anya nke gị na-anya nke onye ọzọ na ihe ahụ dị own strategy but cover Chago those gaps ya wụ this tagging ha tag na-awụ that is ọnụ ọnọdụ ka something nọ hanging because the world ma ihe anyị na-adọ and enwe ebe anyị ga-ewega akwụkwọ ọkwa ịghọtara enwe ebe ndị layers anyị ga-ewega akwụkwọ then ụkwụ na ọrụ ndị dịrị anyị as IPOB because this thing ha mere egbe ha kwesịrị ịgba ọ bọmbụ ha kwesịrị ịtụ na anyị nwe amụkwa self determination ma the sos echi alụ ya anyị alụgo ọgụ dị iche iche enwe ndị anyị lụchara ụbọchị a bifo ha ebido ihe a katrona line mere em nke nke ọzọ a nchịbụrụ gịnị Tony Blair mere involve kechaa ha BBC ha onye ọbụla mere involve Lai mohamed mere involve right ehe but all these things niile anyị nwa bifo gị na-agwa m ihe Osibanjo kwuru ma jụọ gị ịma ihe Chike Edozie m kwuru isi m lekwe ihe Buhari kwuru ma agwa gị ịmakwa ihe Nnamdi Kanu kwuru min si na bifo ha na-eweta nke na anyị nwere nke anyị did you understand ọ bụrụ fa ịgbụpụ isi anyị na iwepụ datin a ga-akansụl ya bọt ihe dịrị gị ịlụ ọgụ ị kwesịrị ịlụ atagrizik terorist bọt ihe anyị na-ekwu ga ejila aka gị sị na ewu terorist ga ejila aka gị gaga mee na-epromote I want to be ga-agbagbuo nwanne gị vidiyo ya kọtụọ ya olu sị na ịwa IPOB ashị ashị hapụ di enemi ka ọ gbaa m egbe ka anyị marịta isi ya hapụ di enemi ka o lelecha m na onwe onye m gburu ka ọ sị na m gburu mmadụ ọkwa ịghọtara instead of gị nwe ga gbuo mmadụ vidiyo ya esi na wowo janta na anwụ anwụ you are the iji aka gị na-akpọ onwe gị terrorist ha ma na IPOB awụ terrorist the world mana ya wụ terrorist leta mmadụ mekọtara ha ihe ha somitiri awadutuwe ị ga ya ya na ọwa anyị mere ihe a abịa wepụta press release IPOB niile anyị kwuru maka Simon press a memo niile a pọblishi den barịsa eji ọfọ gara agaga gbaa ya suye na kọt december afta ha gburu nwaanyị dị ime n'Enugu 9th and the 10 ha nyere 5 days at ịma ihe eji ga akwụkwọ ị ga-asị na mere ga-akpa ahụ onye mere ghọtara ihe nọ dị na the suit ka ebibia mee ya arrest kama mgbe a ga-emechaba ibogide anyị ihe o mere ka ị na-ahụ na ya aha onye na-eme ya right then the country ọ nọ na ya anyị asọmitago ihe ndị ọ kọmiti the gọọmenti ji aka ha wepụta webụsaịtị asọmiti ya gọọmenti ji aka ha ndị Finland ji aka ha dinye onye jọnalist ya bịa Enugu bịa mee intaviu nwaanyị ahụ ọ gbagburu mee famili intaviu were laghachi Finland ịghọtara ihe nọ bịa so ihe a wụ ọsụ war and esend gathering evidence ha si ozuola na nke esend resend ezugo so our duty wu imeki sure na anyị wepụtakwere mmemme anyị niile maka Geoffrey Diego press release tere gị sị gị na IPOB kwuru ihe dị otu a na ha kwuru ihe dị otu a na ha kwuru ihe dị otu a deti dị otu a ya na onwe ya mekwere ihe dị otu a director kwukwere ihe dị otu a director nyekwere vidio I want our land to become an peaceful right ha sị mba nwa ya ọ ga-eji ekwu ya because ha chọrọ iduhie gị so ihe ọ bụla ibogidere anyị anyị ga-alụcha enwe nke anyị na-ahụbeghị right your duty wụ ime obey instruction hapụzie ihe ọzọ hapụzie ihe ọzọ dị na ya apil m chọrọ inye you eh. to GOS Okay. a bidoro mgbe our leader bidoro this struggle yes the voice yeah, and the missile yeah. yes. to my own understanding radio yes ọ na-akụ ịnọgodi na bedroom very clear but for now ọ dị silent okay i feel na ndị jizi nnukwu foonu ezigbo foonu ndị na-anatazi ihe dos aghọtala m ebe ị na-ere so ma ọ na-eme api e, o ruo dos at least ị nọ na somebody ifili n'ọnya maka iso ị naghị anụ voice ya one week one month six months one year enweghị nrụ from him ịma na oge eme gị ka onwe ya bịara kwuturu gị okwu yiri ihe ahụ gị soro aghọtala m ka m respond ọ laghachikwa otu ahụ ọ dị before ha na-ebe ndewo ndewo na ịmago na nke redio ọ dị anyị nwa mkpa wee maka ọ na-akọzụtara anyị ụva jọb ebe redio na-ekwu anyị ga-achọkwa ụzọ anyị ga-esi eme ka infọmeshọn dị dị and o nyere nsogbu ịpasịta infọmeshọn so anyị na-akọmplen ha kama ịmago na redio na-ekwu na aba bata ọ na-ekwu ebe niile dịta ogene mgbe e jidere dairetọ anyị nọ aja mụrụ redio anyị saịdị right abịa rụchazie ọ na-akọva everywhere enwe ndị na-enwetachi ya n'ebe ebe enyi mba a na-enwetachi ebe a na-enwetachi ya n'ime aba onwe ndị na-enweta ya n'ụmụ eche bata ọ na-erute nwekwa ebe ndị ọzọ nọ na-eru n'ime aba bata ọpọ n'ụbọchị akwa ha gara aga ga mee redio ekwuo n'isi ala ngwa nọọsụ so o nwere ebe ndị ha na-agakwa o nkwere ụbọchị ọlatila na ọlụ ịma anyị na gọọmenti na-alụ ọgụ ọwụọ aja mụọ ya anyị achọkwa ndị ma na anyị ezughị oke ọntara ya enwe nwere onwe so anyị ga na-enwe some leakage something that is why some people are saying na DOS a na-eme ka director m jụọ ya ka ịkwana iji chọọ ka ọ bụrụ ọ ka ọ bịa mee otu ọ na-eche eme ọ bụrụ na o nwere onye na-eme ka ya ka ịkwana iji apaịtị ka ọ pụta <laughs> ọ dịta enwe leakage right bikos ọfisi ahụ nọ dị so onye dịrị ime ọ ya mere anyị ji abịa ya ọ pụtakwa ị ga-ahụ na ego ndị anyị ji eme ọtụtụ ihe a ga-ejikwa emere ji ịma na o nwere ọgụ ndị ndị karịa gị ma na ị kwesịrị ime nke a so ihe nọ na ya redio ga-ekwu kama na ọnwụ na ọ dịrị anyị mfe na anyị nwetanwuru smatfon na-ege ya na kọmuniti redio ya ọ dị mfe bikos ọ ọgụ level by level level by level nke anyị hụrụ anyị nwere onye ọzọ nwere ajụ nwere ndị na ihe banyere maazị Nnamdị Kalụ lọya ya si na lọya maazị Nnamdị Kalụ si na o ndị DSS si na ha ga-akpọ ya gaa klinik ha ha chọrọ ịwa ya obi na DSS ka ọ gịnị n'ihi na nwee ndị gọvanọ ha na-aga na ụlọ ọgwụ nọ na Naịjirịa ụlọ ọgwụ nọ Naịjirịa nwee mkpụrụ ọgwụ ha nwee facilities ha ga-ale ewu director nwere millions of followers ọwa ego ọwụ gịnị wụ ihe anyị na-enweghị a ga-eji ditrit ya na klinik ndị naijiria ha ga agwụta ya ọwa ajụjụ m ọ ya mere ebe ahụ ọ nọ ọ ji wụrụ batụl ọ ya mere first one ha jidere ya ha mere ala ya banye kuje prison right kuje ahụ na-awụ na onye nọ na prison yard ọ ga-eji aka echuzu visitor onye nọ na prison yard ifilo fọm ije visit ya ebe a kpọọ ya visit na onwere na-achị ya onwere ọ dị onwere right ejoghị ka onye dị ha ahụ ikwu onye a ya gwa gị na ọ na-evisit ya right onye nọ na atm maọbụ prison yard ga-echuzu onye ọ chọrọ ivisit maka ị ga-efilu fọm but DSS mgbe ọbụla ha chọrọ ịhụ ya they will meet him ọkwa ya ọtọnye nọ there so ha mere ihe ka ha nwee access to ya nwa ka ha nwee ike bring ya into submissive na ahụ adịghị ya ka ọ sọrọ ndaa ihe ndị a niile ka ọ sọrọ ndaa right so coming to the health ị jụrụ our leader ahụ adịghị ya anyị nwa na onwe anyị n'ebe ahụ adịghị anyị plus ya nwa atọ chọrọ onwe problem n'ofu ntị ebe ha kụrụ ya ihe na Kenya right onya mere iji wụrụ IPOB agwaghị otu ochie dị anya na-atụ asị den onwe ebe ndị na-egbuchi ya mgbe ime onye a kụrụ n'ihe then obi ya ọ nidiri urgent heart maka anyị na-eme ya tweet anyị na-ezi ya and this alarm IPOB reziri ya after the lawyer wetara information IPOB erezi alam maka ahụ director then some people are na-asị ka ihe IPOB na-eme ebido protest ọkwa ha nwa gwara gị na ahụ adịghị ya ọkwa gị nwa na-asịkwa ha ebido protest ọkwa ha nwa nwetara infọmeshọn ọgwa gị ya ha nwa makwa na elekshọn dị na ibido e protest na ndị na a ga-agwa gị na a na eti ndị mmadụ n'ụjọ na ha ga-apụta atọ vootu ha makwa na emechala first one na na-achọkwa imekwa steeti election people na-achọ ka ibidokwe e protest one week after presidential election ka agwụkwa gị na ọgị damejiri governorship election akwụghịta ihe na dodge Now, director Nigeria ga-etrit nwe ya ọfụma anyị na-agba ya ụkwụ because ihe ahụ ihe ha ji ejisi bụ the word na-agwa gị na ahụ adịghị ya onye dị free court edischarge bịa ọ nọ illegal detention in dss and still ọ nọ solitary confinement now gị si na ị ga-etrit ya ị na-etrit ya based on what based on n'aka ji ya ka ọ what ọ dịgo free he's not under legally ọ nọghị under your detention so onwere mgbe ị ga-eme expect na Naịjirịa ga-etrit Kanu nye ezigbo medication because ọgwụ ndị ha nyere ya enwe nke na-arụ ọrụ ọkwa ịghọtara that is the issue so that is why director dị need ekpere gị because this very complaint anyị wepụta ihe na-ewepụta ka the world ka anyị nwa anụkwa then ndị ma ihe eji eme ewere eme ihe eji eme ka o nwere ndị anyị na-eji eme information pụta ebuzu ebe o kwesịrị ịga so onwe mgbe ị ga-enwe confidence na any treatment Nigeria on director because eme ala ka o mitie personal doctor ya then o nwere onye DSS doctor mmeri ya ndiagnosuru ya a chụrụ that DSS maka onye ahụ kwere nkwa ilebara ya health ya anya DSS attack ya ọkwa ọtụla dị ọgụ anọ ị ghọtala na ọ wụghị gbalị egbe na junction na anọghị ga solve ọbụda problem ị hụrụ ụdị ọgụ anyị nọ nwunye dairekta agagokwe visiti ya ọkwa dos ma otu ha si mee nwa otu ha si mee mụ nwa amaghị ya visita ya lakwa fri so ọgụ ndị na-alụ na disin buru ibu na ahụ emechara elekshọn dairektọ dị fri bikos anyị dodge relation problem so ihe ga-ebu n'obi na awụ na health situation director need ojent attention and o sokwa n'ebe o si e release ya bikos ọ ga-ahapụrịrị gaa na treatment